Alors j'ai testé d'autres euh, tueurs hein, pendant ce temps. Mais il faut encore que je m'améliore sur beaucoup d'entre eux. Hein. Michael Myers, je commence à choper le truc. Hein. C'est pas très compliqué en fait. Il suffit juste de connaître la tactique la plus utile euh, par rapport à son pouvoir et c'est bon. Huntress, c'est déjà beaucoup plus complexe de la manière... Euh, simplement parce que... le personnage un achète. Voilà, ça c'est très bien ça. <laughs> la merde, ça. Allez, on va le laisser partir. Si, ça m'a bien fait marrer ce premier passage. <laughs> Alors, j'ai plus Iron Grasp. Il faut que je fasse gaffe à pas aller trop loin. Voilà. Désolé, c'était pas toi que je voulais. Mais, tu feras l'affaire. Quand ils savent pas ce qu'ils font, c'est quand même très compliqué à prévoir du coup. Alors, où est-ce que tu vas aller Allez, David Ah, presque. Oula, tu veux plus là. You were greedy. On va retourner par là parce qu'ils sont tous là. T'as cru que j'allais te laisser partir T'as vraiment cru que j'allais te laisser partir supported by some Ah, ça s'est fait. Oh, oh, oh C'était très con. C'était terriblement con. Mais ils sont complètement débiles Ils sont complètement cons, ces mecs Allez, back to the hook. Ça valait le coup de checker. Pop cause the weasel. Je sais pas du tout ce truc, mais j'aime bien cette chanson. Pop cause the weasel. Ils ont toujours pas fait un seul générateur, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Bien, bien, bien, bien, bien. petit canard. Je t'ai eu. Voilà. Alors maintenant que ça c'est fait, il ne reste plus qu'à trouver les deux autres. Oh bah <laughs> il, carrément, il a carrément rage quit. Wow, C'était très stupide. Je me demande qui fout le dernier parce que... Euh, il y en a toujours un. Oh ils ont, ils ont rage quit tous les deux. Ok. Ok. Rage Quit Power Damn. Ok, c'est étrange, mais pourquoi pas.